Я его попросил, чтобы он особо не разбрасывался там на хоккеистов и футболистов, э, ну, образно говоря. Потому что вот поехали вчера в Польшу, там 20 человек в хоккей играют, проиграли. Такого позора, я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков, они красавцы. Уделали великих, а мы спонсируем их. Вот средняя зарплата, пусть получают, играют, а за результат потом что-то две копейки добавил. Так и по футболистам.